孩子们早安，我是老爸。今天我想要跟各位聊一个话题啊，是很多粉丝朋友啊都会问我的问题。大家都想要开始拍影片，我要怎么开始拍影片？我要用哪些设备？我要怎么拍？最主要回归一个原始的话题，就是影片的值跟量。 到底哪一个比较重要？值跟量的区别是什么？我大概跟各位说一下，也举个例。所谓的值啊，就是你不管是内容、题材、摄影角度各方面，甚至对拍里面的一些细节，你都做得很好。在所有的 YouTuber 来讲呢，比较具有值的代表。我认为啦，像这群人，他们的值都做得很好。还有像瓜吉，瓜吉的孤独的美食废人，还有一些直播，他值真的也做得很好。 然后还有像是我最爱的《一加一》，他们影片的值啊，他也是做的非常非常的好。这几个啊，都是我非常喜欢的 YouTuber，他们的产量虽然不高，可是他们的品质、影片各方面来讲，你看了都会觉得有一种非常非常棒的感觉。那以量来讲呢，我取一个频道，可能大家比较不知道，叫做彭昱凯。我在等红绿灯，今天太阳好大。 绿灯了，红一卡，我相信很多人都不认识啊。他每天放的影片应该有六到八支，非常多。大部分的影片呢都是没有剪辑的，就是他的生活，他跟小孩的生活，他上班的一些事情。不过他的这个人呢，本身的特色是非常鲜明的。你大概看过一次，我想你也不会忘记马桶盖的头发。但是我觉得他拍影片呢，是真的是非常生活化。 我没有说他不用心，只是他喜欢用量放在 YouTube，那所造就出来的结果呢，就是他的流量很惊人。我印象中是台湾的前十名，我如果没记错，他上个月有一千多万的观看次，很恐怖，比很多一线的 y o u t u b e 的浏览次还高。换句话说，就是彭昱凯的 YouTube 的广告收益啊，相对而言定比。 那些一线的 YouTube 来得高，那你认为哪一个比较重要？我觉得没有一定的答案。等一下，我可以告诉你我的看法。我先买一杯饮料来喝。 其实我有些建议给你，不过我今天的观点是比较就刚开始拍影片的人，而不是已经拍很久的人，因为这样的做法不一定适合已经拍很久的人。我的结论是量比值重要的很多。我有三个原因，让我慢慢告诉你我的看法。 第一点，我我要说的就是 YouTube 的运算机制。YouTube 的运算机制啊，等一下我拿下椅子。呃，YouTube 的运算机制啊，会一直去推比较新的影片。像我每天呢都在发影片的人，我很明显的感觉到。 就是刚开始发的影片，一定在初期来讲是比较多人看的。就像在你的手机，你一定会订阅蛮多人。当天发的影片呢，它比较容易推播在你 YouTube 推荐的名单，还有就是反正就在首页之类的。为什么 YouTube 要这样做呢？主要是因为它鼓励大家去创作。 越多人去创作啊，这个平台就会越热络，会导致越来越多的人使用 YouTube，相对的就会聚集越来越多人。一旦聚集越多人呢，就达到 YouTube 想要的，就是这个平台很热络，很多人。所以有量的截屏，就每天都发，或者是两天发一，呃，你的影片更容易跑到你的观众的前面，也就是 k a s e 说的，为什么要 Every Day Grow？当然还有另外一块效益，就是你的观众习惯每天看到你，相对的他点击你的影片的可能性。 也会比较高，所以这是第一点。YouTube 就是希望你每天创作，所以流量很重要。我今天应该有拉链吧？第二点，最重要的原因，因为有量，你才知道这个市场想要的是什么。因为初期啊。 你不晓得你的观众喜欢是什么。如果你常常发片，你可以从这些影片中知道观众到底喜欢的是什么。你常常也许会觉得说，我做影片做的这么精细，这么好，为什么大家都不看？有些影片呢，甚至就是可能拿个手机这样拍。 然后讲一些话，有的没有的，为什么这么多人看？这就是市场。如果你是一个有量的创作者，你比较容易去分析说，你所产出的这些影片到底哪些才是被观众所喜欢的。所以你不要一直 care 说你用什么设备去拍。很多的网红啊，或用影片赚钱的，一开始真的可能只是很简单的记录，或者是他有一些非常专业的东西去告诉观众。也许他只是真的就是用手机拍而已，一样可以达到那个效果。因为现在影片在网络上每天成。 千上万的在发，没有量，你被看到的机会就变少了。如果你每天都在思考观众要的是什么，一直想要把影片做得非常精细、非常好，也许这个创作别人就已经创作，你就丧失你最好的时机。所以有量的发片呢，真的会有助于你去判断这些事情。那第三点我要分享是属于我自己啊，因为强迫自己做有量的产出有什么好处呢？其实人都容易偷懒啊。即使你是老板、创业或者是上班，因为我是规定自 自己每个礼拜一到礼拜五都要发片，我每天呢都要激发自己的创意，想好今天会发生什么事，今天要拍什么影片。 <laughs> 我老实跟你讲，比如说我规定我每个礼拜发一支，假设是每个礼拜五好了。如果是以我的个性啊，我应该也是礼拜四晚上才会赶快把这一支片剪出来，就是我们以前说的啦，临时抱佛脚。当然，临时抱佛脚并不是。 不好。如果你拍影片变成你的一个日常的一个工作啊，我觉得这样子的做法会逼迫你把一些想象力或者是一些日常的东西，尽量用你的方式去呈现出来。以我的创作而言呐，对我来讲是一件好事，不一定适于每个人。因为有些的创作者啊，他是希望有更大的弹性、更多的空间，才能创造出更好的内容。可是，在这一点，在我身上，我觉得并没有看到。其实我跟你们一样，跟所有的创作者都一样啊，就是也。 会觉得累，我认为这样子是逼迫自己进步的一个方式啊。即使他是被骗，至少你可以多去面对自己，多去知道自己的缺点。以上就是我讲的三点啊，就是我认为为什么量比值重要，值就不重要吗？值很重要，可是我觉得值啊应该在放在你有量之后的第二个阶段，就是一旦你有固定的产出、固定的流量，发现观众。 喜欢你的东西之后，你再来去升级一些设备，然后再来去把影片做得更好，慢慢去进步。现在不管是拍摄做影音来讲，它只是变成一个工具，让你的想法或者你的事业、你的观念传递给观众。随着你越来越多观众的时候，你有一些收入的时候，再来去升级你的设备、你的剪辑，或者你再请更专业的剪辑师来帮你剪辑。这样子来讲。 是比较好的。今天的分享就到这边啦。今天是九月三十号，等一下我要直播。等等，还有一个特别来宾叫做布莱恩，他的专长是找便宜的机票。等一下也跟他聊。我现在在准备今天晚上直播的东西啊。当然我说了那么多关于说量很重要，在你的影片被肯定之后，有时候就是一股热忱啊。就像最近，我觉得我得到粉丝很多的回馈，我自己就会觉得说。 把值做得更好，是一个影音创作者另外一块的责任。不过这个部分呢，就是真的需要多花一点时间。好，我们现在准备直播啦。其实 YouTube 的运算跟 Facebook 是很大不同。像布莱恩他本身就是在脸书经营的比较久，在 YouTube 新的创作者来讲是量比之重要。可是布莱恩，你觉得在脸书是这样的吗？脸书以现在脸书的状况来讲，我自己有跟老爸讨论过，我自己觉得现在脸书是值会比量重要啦。对对啊，那很大一部分就是因为像。 我经营脸书大概一年又十个月。对。那其实脸书已经有很长一段时间了，所以每一个在使用的脸书的使用者，他都已经按赞或者是抢先看二三十个粉砖。如果你有注意的话，其实你的这个动态页面上不可能让二三十个粉砖占据了全部，因为你还有一些朋友。是。而且现在脸书其实它注重的是你跟朋友之间的交流，所以它会让这些比较商业的。 这些所谓的粉丝专业的出现的机会会降低，变成是说，如果你今天一个粉砖的文章的值不够的时候，啊，我这个你的底下的粉丝他不愿意跟你互动的时候，久而久之这个粉砖它就直接消失在你的页面上。所以以现在来讲，因为每一个人按赞的呃粉砖数量真的太多了，所以你如果他推出的这个文章的质量是不够的，不吸引大家去跟你互动的时候，它就会消失掉。所以我觉得粉砖的值文章的值是很重要。 后来你知道吗？我看在你旁边之后，觉得我们两个距离好远啊！真的，你看，我觉得他高二十公分，低一点，我低一点。 <laughs> 所以我觉得这个是很有趣的，意义，真的在不同的平台有不同的特性，所以经营的模式跟方式也有很大不同。因为在 YouTube 来讲，你通常不会让你不喜欢的频道出现在你的订阅，就是你不高兴你就退订什么的。可是，在脸书的运算机制就就跟 YouTube 有蛮大的。 不同就是你也要分析说你自己是哪一类的创作者，你是创作影片还是提供资讯，你运用的平台是哪一个，我觉得都会有不同的答案，就给各位参考。那今天影片结束啦，如果你喜欢我的影片，记得订阅分享。那底下我也会放布莱恩的资讯，欢迎去看一下他的脸书。好，我们明天见，拜拜。